福岡県頑張りましょうね医療従事者を応援します全国の皆様頑張りましょう世界の皆様も福岡に来れない皆様へ病院に来ましたそのついでです になりますじゃあお仕事頑張ってきます皆様もお元気で頑張ってくださいね